Eins, zwei, drei. Wow, wow, wow, Caught in a bad romance. Ey, die Bad Romance ist du gut und ich schlecht. <laughs> Willst du uns ganz kurz ein Wir liefern heute Pakete ausgeben? Ich verstehe nicht, Dude. Einfach Wir liefern Pakete aus. Meine Kollege haben Kollege, wir liefern heute Pakete aus und wir haben keine Zeit. <laughs> es geht um mein Lied. Ja, gar kein Problem, danke für die Einladung. Ne? Was ist dein euer Lieblingslied? <laughs> Lieblingslied. Ähm. Ein Ohrwurm, den ihr so, ah, den ihr die ganze Zeit hört. Ein Ohrwurm, das, genau. heißt, genau. es muss nicht gut sein. Es muss nicht gut sein, es kann auch ein ähm, Ohrwurm sein. Dieses neue Lied von Justin Bieber, weil meine Mom hört es und das ist die ganze Zeit in meinem Kopf. Wirklich? Welches? Oh. Wir drehen nämlich ein Street-Karaoke. Oh, oh, Was für ein Lied? Keine Ahnung, aber es ist irgendein neues von Justin Bieber. Und es fuckt mich ab. Es nervt mich richtig. Aber wie halt oder wie geht's circa? I love it when you do it like that oder so. Das ist nicht neu. I love it when you. Ja, das ja, ist genau. von Ed Sheeran, ne? Ed Sheeran? Justin Bieber! Also die, <laughs> die Mama möchte ich mal gern kennenlernen. <laughs> Wenn die mit mir gemeinsam mit Sheeran sind, gehe ich mit ihr bis ans Ende der Welt. Wir stehlen Pferde gemeinsam. Yeah, you got that yummy, yum, yummy, yummy, yummy. Einmal, wir essen jetzt ein Dürüm. Was macht ihr? Wir essen jetzt ein Dürüm. <laughs> Who let the dogs out? Who, who, who, who, who. Die Hulette Dogs Out Edition kommt am Mittwoch um 15 Uhr. Lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Kuss. <laughs> Danke, danke, danke. Gerne, gerne, gerne, gerne. gerne, gerne, gerne. Stage is yours, bro. Stage is yours, bro. baby, I'm a firework. Come on, let you. <laughs> Alter, weiß ich ja nicht. <laughs> Ist schon mal gut. Way from the troubles in my life. I'm Von dir und mir und uns. <laughs> Ja, die Leute. Sweet Karaoke. <laughs> Lieblingssong. Yeah, favorite song? Ich hab zu viel. ähm... Bleeding Love by Leona Lewis. Das können wir gemeinsam sogar anstellen. Keep bleeding, keep, keep. Keep bleeding, I keep, keep bleeding love. Keep bleeding, keep, keep bleeding love. You cut me open and I. Hard <laughs> in a bed romance. Whoa, whoa, whoa, whoa, Kann mich keine toppen, da gibt's gar nichts. Sängerin, Sänger kommt alle her. Ich sing aus Leidenschaft, ich, ich tue das Füllen, weißt du? Ich singe mit Herz, die Leute spüren die Emotionen. Dieter Bohlen wird aufstehen und sagen, Emotionen sind da. Und dann von dir, the stage is now yours, bro. For real, I don't know. <laughs> <laughs> like to be honest, I don't know, I don't know. I don't know, I don't know. Which one is that? I don't know, I don't know, I don't know. When they ask in the interview room, I don't know. Ihr schaut sehr cool aus. Ich will dich mal. No problem. What's your favorite song? Oh, I love this type of videos. Uh -huh. Okay, right now or? Yeah, right now. Uh, waves. 17 going under, Sam Fender. Okay. Wir haben absolut die beste Jahreszeit ausgewählt für Straßenkaraoke und Straßenumfang. Lieben wir! Heat waves are freaking me out. Can make you happy or not. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Bye bye. <laughs> Are we allowed to use it? for Was wollt's denn für uns singen? Wir drehen ja eigentlich ein Street Karaoke Video. Oh die Dame, sie liebt Karaoke, ne? Sie, sie singt. Sie singt Ja, genau. Come on. Come on. Aretha Franklin. Where been away. So don't you know why you're around with my head hanging down and I wonder <laughs> Das war richtig, richtig gut. Übrigens, das ist meine Tochter. Oh, äh, da ist die Mama aber stolz, ne? Das ist meine Tochter, ne? Guter Call, guter Call. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Hit, the, road, Jack. Don't you go back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Yeah, Susie! Yeah, Susie! Sehr gut. Okay. Danke, danke, danke. Gerne, gerne, gerne, gerne. gerne, gerne, gerne. Nach meinem Lieblingssong? Ja. Ähm, ha, gute, gute Frage. Ich ja. habe viele, viele Ohrwürmer. Sagen wir Marjolie von Jules. Okay, ja. geil. Weil wir drehen nämlich gerade ein Street-Karaoke-Video. Willst du uns zumindest die Hook kurz anstimmen? Boah. Äh, hier, er läuft gerade sogar. Ah, ist schon vorbei. Marjolie. Marjolie. Marseille. I can't, actually. I sing very bad. I sing very That's bad. That's no problem. It's even better. yeah, okay, now what's going to happen? I'm just going to freestyle. Yeah, freestyle the song. Yeah. Welcome to the game. My name is Belly Joe. I'm in the street working together with Mira. Everybody know me well. When I come into the game, people see me rocking around. I'm out trying to make some cash. Belly Joe be the one rapping. Come and bring the beats. Come on, come and bring the hoodies back. Everybody know me well. Thanks, bro. That's cool. <laughs> also Leute, wenn ihr uns folgen wollt, so schauen wir von hinten aus. <laughs> Ich verstehe den Witz nicht. Just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without